iniciativa tan importante para o noso país coincida presidente que lles avisara que se acabou o recreo, que temos algo importante que debater. Eu quero empezar enviando a miña solidaridade as de Povisa en folga de fame por segundo día en reclamación dunhas condicións de traballo e da represión sindical no hospital concertado ante o que a xunta evidentemente non actúa E é certo, non actúa nin coas súas competencias, permite que a patronal masacre os traballadores e as traballadoras, incluso cando esa actuación sobre os traballadores e as traballadoras repercute en algo tan importante como é o cuidado da saúde dos galegos e das galegas. Vamos a dar, evidentemente, o apoio a esta iniciativa porque é fundamental que cousas como as que están ocurrindo en Povisa non ocurran, que Galiza teña competencias para loitar contra a sobreexplotación laboral. Por exemplo, para que non ocurra o que está a ocurrir neste hospital con despedimentos por causas obxectivas cando a empresa ten beneficios e beneficios sindical que se está dando no noso país, onde se criminaliza a loita sindical e onde esa lei mordaza de inseguridade cidadán nos vai horas a cárcere, como ocurre así, por exemplo, coa indecencia de Carlos e Serafín por un indulto, simplemente dous traballadores que secundaron unha folga do sector do transporte. É importante esta iniciativa, señores e señoras do Partido Popular, os catro que están aquí para atender este tema, porque Galiza necesita poder regular a súa propia negociación colectiva. Necesitamos convenios galegos, unha reforma laboral que eh, facilita o camiño os convenios de empresa que para este país son criminais. Son criminais porque non temos grandes empresas, somos un país de PEMES e nun país de PEMES non pode haber convenios de empresa porque sempre estarán subyugados ao poder da patronal. Necesitamos convenios galegos, porque, como decía a voceira do BNG, os convenios estatais son convenios mínimos. Por eso Galiza está empobrecida, porque non ten convenios galegos, porque se rixe en moitos dos seus sectores productivos e, como decía a voceira do se pode ser automoción, textil ou conserva, por convenios que se asinan en de onde están os traballadores e traballadoras do sector pero tamén para que non se dean abusos por parte da patronal como os que se está dando en Povisa donde os traballadores e traballadoras descansan un día cada trece según as quendas, pero ademais constantemente de quenda, de mañán, de tarde e de noite. Vostedes imagínense, señores e señoras diputados, o que é traballar trece días seguidos nun hospital cambiando a quenda de mañán, de tarde e de noite, que calidade pode prestar asistencia ese personal cando chega o día 10, 11 e 12 como está ese persoal, pero a vostedes non lles importa, porque non lles importa nin a saúde dos galegos e das galegas, nin lles importa as condicións de traballo dos traballadores e traballadoras galegas. Solo hai que escoitar hoxe o señor presidente nas a doble escala salarial de Citroën. Si é un triunfo para este goberno, mal vamos. Pero ademais é indecente que sexamos a comunidade autónoma en materia laboral. Eh, como se me remata o tempo, vou poñer por Coruña, donde ten competencias nas relacións laborais e condicións de traballo, na intermediación laboral, na negociación colectiva e rexistro de convenios, nos procesos de regulación e ocupación administrativa, na prevención de riscos laborais, na potestade sancionadora das no control da legalidade, na inspección de traballo, fundamental. Vostedes, si realmente Si realmente queren gobernar este país, deberían non de votar a favor desta iniciativa, sino de ser vostedes os que truxeran esta iniciativa ao Parlamento. Desgraciadamente non o fixeron así, por polos dereitos dos traballadores e das traballadoras galegas, polo ben do noso tecido productivo, e pola calidade de vida dos galegos e das galegas, esperemos que voten a favor desta iniciativa. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez.